असलम गाइस अगर आप लोग भी ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी यानी कि जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ऑफ दी वर्ल्ड पूरी दुनिया में फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं आप लोग उनसे कोर्सेज कर सकते हो तो गाइस इस एप्लीकेशन का नाम है ई e मैं आपको दिखाता हूँ इस एप्लीकेशन के आ, कौन कौन से कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रही है ये एप्लीकेशन कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज तो हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए Harvard university enroll in hundreds of courses तो गाइस देख सकते हो कितनी कमाल की एप्लीकेशन है यहाँ पर आप लोगों को मैकेनिकल एंड कोविड के बारे में लेसन फ्राम इमो मशीन लर्निंग एंड इस काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और बाद में आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा क्या बात है इस एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड करता हूँ और आपको इंस्टॉल करने यूज़ करने का तरीका बताता हूँ जैसे गाइज ये एप्लीकेशन यहाँ पर देखो फाइव मिलियंस डाउनलोड्स हैं और फोर पॉइंट सेवन की रेटिंग है आया गेन न्यू स्किल्स एक्सेस दो हज़ार plus courses from one hundred forty institute join for free wow ये फ्री है कमाल की बात है गाइस आप लोग फ्री में सीख सकते हो ये सब कोर्सेज आप लोगों को यूडीमी पर जाने की ज़रूरत नहीं है कोर्सेरा पर जाने की ज़रूरत नहीं है ये एप्लीकेशन आपको फ्राहम करती है सब कुछ वो भी सर्टिफिकेट के साथ ई डी एक्स ब्रिट online courses from the world best university and industries leading companies to your mobile device making its easy to for you to learn something new and build job relative skills in today faster growing field learn any learn anytime anywhere uh, with edx free apps you have to freedom to learn on your own schedule steam online classes in data science blockchain python and more to learn on the go download online courses to watch anytime uh, test your knowledge with quizzes आपको एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम भी दिया जा रहा है मतलब आपको किसी गेम की सूरत में एक एग्ज़ाम भी दिया दिया जा रहा है और इसके साथ exam has you device advance thoughts each courses views courses anonymous anonymities and handouts use the advance searches to find courses in any subject from programming to philosophy to history and more एक्सपीडियक्स ओके इसको मैंने सेव कर लिया और मैं डन पर क्लिक करूँगा और फाइंड अ कोर्स यहाँ पर हम लोग कोर्स फाइंड करते हैं एक लाइक like, मुझे डाटा साइंटिस्ट के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो मैं डाटा साइंटिस्ट के कोर्सेज फाइंड करता हूँ तो ये देखें ये आ गए हमारे पास कोर्सेज थोड़ा सा नेट स्लो है लेकिन आप लोगों के लिए ही ओके ये हम लोग कोर्स इनरोल करके देखते हैं क्या हमें फ्री में इनरोल होने देते हैं अगर नहीं तो मैं इस ऐप को आपके साथ शेयर तो लाजमी करूँगा लेकिन अगर इसने पैसे मांगे तो भी आपको पता चल जाएगा ओके इनरोल ऑलरेडी इनरोल ना वाओ अमेजिंग गाइस इनरोल हो गया हमारा कोर्स मज़े की बात वाओ हमारा कोर्स इनरोल हो चुका है यस ये हुई ना बात ये बस अब इस एप्लीकेशन का गाइस यूज़ करो अब आप लोग मज़े के साथ फ्री में मिल रही है आपको एप्लीकेशन यूज़ करो और आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कमाल की बात है ना इस एप्लीकेशन को यूज़ करो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको पढ़ा रही हैं अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन ई e आप लोगों के लिए है एक गिफ्ट